Hola, buenas tardes. Hola, boa tarde. Es un privilegio para mí compartir la um palabra de Dios para mí compartilhar a palavra de Dios. y también es un reto Y e también es un um desafío. después de una palabra tan... de Poderosa como la que tuvimos hace unos momentos. Va a ser difícil poder compartirle algo Va más, ser difícil poder compartir algo más. pero le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos permita hacerlo. Gracias por permitirme compartirle. Gracias al Pastor Luciano por invitarnos y permitirnos el honor de compartir la palabra. Y yo quería que pudiéramos darle gracias a Dios, por el Pastor Luciano, por lo que puso en su corazón, para que pudiera crear Casa de Sadoc, porque está cumpliendo 10 años este proyecto de este Casa de Sadoc ya tiene 10 años. Ya Démosle un aplauso al cielo por la vida del pastor Luciano. Así es que, si usted me lo permite, puede estar me permite, de pie. colocar de por favor. Y abrir su Biblia conmigo. Una parábola en el libro de Mateo, capítulo 13. una parábola en parábola libro de Mateos capítulo 13 y poder comenzar ahí a compartirle de la Palabra de Dios debo de decirle que esta mañana, este, este mediodía, es un poquito más difícil um de lo normal porque lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, en el Espíritu Santo, quiere trascender no solo esta reunión, sino tocar la vida de otras personas. Así es que le estoy predicando a todos los que están aquí, y también el Espíritu de Dios le está predicando, a los que no están aquí, pero van a oír. Así es que no deje de orar, conmigo, después de leer esta lectura. Este asunto comenzó el día de este ayer. cuando el pastor Luciano estaba compartiendo aquí. Estaba aquí. Y él estaba hablando de Timoteo y los requisitos. El Espíritu de Dios comenzó a recordarme varios eventos de, mi vida. Y me dijo, esto es lo que tienes que decir. Tal vez no es una palabra. No palabra. Ah, ¿Cómo decirlo? Muy lujosa. No es una palabra. No es una palabra. Muy profunda. Muy profunda profunda. Y e espero que, usted tenga misericordia de mí. Porque usted sabe lo que es venir de camino muchos kilómetros. preparar una palabra. Y que luego Dios te diga. E que Tienes que cambiar el mensaje. Así es que esto tiene un sentido um profético. Y espero que usted me pueda ayudar. me va Me ayudar? ¿Usted Você vai me Libro de Mateo, capítulo, de Mateus, 13. capítulo 13. Eh, le voy a pedir a Rafa que pueda leer, Rafa que possa ler del 24 al 30. Do 24 ao 30. Despacio. Outra parábola lhes propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-vos crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Pode cerrar seus olhos? Você pode fechar seus olhos e orar comigo. E orar comigo. Padre, Pai, delante de ti. Diante de ti. Usa-nos. Usa-nos. Usa-me. Usa-me. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Espíritu Santo, dame la habilidad de, articular, verbalmente, cada, cosa que está en tu mente, y que está en tu, corazón. Y bendícenos este día, Te lo pedimos en el nombre em de Jesús. Amén. Usted puede tomar asiento. En la parábola que nosotros acabamos de leer, Jesús refiere que un hombre, un buen hombre, um um sembró una buena semilla en su campo. semente campo. Pero el día en que se levantó al otro em día, y fue a ver e cómo su semilla había crecido, encontró que había también cizaña. Joio. Ha de ser una cuestión muy difícil para uno de repente encontrarse con circunstancias, que uno Que no esperaba la vida puede presentar, momentos, situaciones, que tú no esperabas. Te levantas en la mañana y no esperabas, no, sabías que ese día, algo iba a pasar, que no tenías planeado, que no, tenías pensado y que va a desequilibrar tu vida, por completo. Es algo similar, a lo que se Está narrando en la parábola. Así es que la Biblia dice que, el enemigo vino y sembró cizaña en el este campo de este hombre. Algunos otros pasajes en los evangelios y algunas otras intenciones de las parábolas de Jesús tienen este, este sentido de hablarle a la gente de que esté orando y que esté despierto, velando, eh, para que el enemigo no pueda hacer su obra. Ah, pero déjeme utilizar esta Mas parábola, utilizar essa parábola para recordar algo que você provavelmente sabe. Você já provavelmente sabe. E isso é o que o Espírito Santo, quer trazer à sua mente e a seu coração. na sua mente, no seu coração. Neste dia. Nesse dia. La pregunta no es, a pergunta não é se, el, el hombre de familia, o homem de família, el hombre que sembró el o homem que estava semeando no campo, se ele vigiou e orou para que, el enemigo no hiciera para que o inimigo não fizesse a obra. La pregunta aqui, a pergunta aqui es con qué derecho é com que direito el enemigo o inimigo semeou em um campo que era num campo, campo que não era seu campo. Com que, direito, com que direito se, mete se meteu na vida de uma pessoa e, coloca uma semente que não é a semente que o homem semeou? Essa é a pergunta correta. Assim que o homem diz. Que ao outro dia vieram seus servos. E saindo ao campo. Foram ver. E seus servos lhe perguntaram. De onde surgiu? Isso que está aqui. Agora se o homem é um bom homem. Eu vou dizer que provavelmente. Conhece uma das regras. Um dos princípios de Deus. O princípio da semeadura e da colheita. Tudo que o homem semear. Isso cosechará. Isso também colherá. Você conhece? Se, conoce, Se você sim. conhece, diga sim. Assim que agora, assim que agora eu tenho um homem que está, que está da frente da frente do seu campo, que tem o resultado da sua boa semente, o trigo, e tem o resultado das outras sementes que ele não semeou. Assim que é como o homem que na vida tem que eh, colher algo que não semeou. Pareceria que choca, Pareceria que choca com, a regra de Deus, com a regra de Deus, com o princípio de, Deus, princípio de Deus, porque, tem que estar, campo, porque tem que estar no meu campo e porque tenho que colher algo que eu não, que eu não plantei. Isto que está, Isso que está acontecendo na minha vida, dizer poderia de dizer qualquer um de vocês, Isso que está passando, está passando na minha vida, eu não, sembrei, eu não semeei, porque, que porque aqui, teria que estar ou aqui, ou porque teria que estar colhendo Esta isso. Tragédia que vivi, Essa tragédia que eu vivi, eu não la eu não semei. Esta situação que, essa apareceu, situação que apareceu. Eu não, sembrei, eu não semeei. Os servos lhe perguntaram. Os servos perguntaram. Por que surgiu, o joio? Como chegou? Como chegou hasta aqui. Até aqui. comigo. Diga como comigo. Chegou? Como chegou? Haga la completa. Faça uma pergunta completa. Como chegou, como chegou o joio? Hasta aqui. Até aqui. Assim es que essa é minha proposta. Essa é minha proposta. Gênesis 1, Gênesis capítulo 1, verso 3, no versículo 3, fala da criação de, fala da criação de Deus, e da luz. e disse Deus, que seja a luz, que seja a luz, e a luz veio a E a luz veio à existência. É a primeira coisa que Deus cria. É a primeira coisa que Deus cria. E um dos elementos mais importantes. E um dos elementos mais importantes. Ao nada. Ao criar do nada. É de cerca. Agora me acompanhe de perto. A intenção desta primeira, intenção luz, dessa primeira luz, porque pode haver outras, porque pode ter outras luzes no dia 4, esta luz, mas esta luz do versículo 3 tem a intenção, tem a intenção de, ser uma, de ser uma luz reveladora. Uma luz que te permita uma luz conhecer, que te permita conhecer, uma luz que te permita uma entender, luz que te permita entender as coisas que estás As coisas que você está vivendo. É uma luz reveladora. É uma luz de reveladora. De, hecho, revés, de fato, eu posso dizer ao contrário. A revelação é pela luz. Jesus. Olha, eu vou tentar exemplificar. Talvez você não tenha todos os anos necessários, para, se lembrar. Mas alguns de nós que temos barba branca, nos nós nos lembramos perfeitamente como, faz anos, quando não, tinha smartphones, tinha que carregar uma câmera fotográfica, com um fotográfico com, adentro. com um filme fotográfico adentro. Alguma vez tu neto te Alguma vez teu neto vai vai perguntar. Que O que, que é isso, avô? Assim, que se alguém assim que alguém conheceu essas câmeras fotográficas, levante ligeiramente levanta ali um pouquinho a sua mão. Hum, hum, bastante. Bastante. Quer dizer que já estão velhos. Quer dizer que já estão velhos. Assim, que tu ibas ao supermercado, assim que você ia ao supermercado, comprava um rolo você comprava um filme você tinha que colocar dentro da câmera, você fechava e, e você começava a tirar fotos. Veniam em, uh, número de fotografias de 12, de Vinha 24, um número de fotografias de 12, 36, de 24, 36. Algumas ocasiões, algumas até, ocasiões 64 até 64 fotografias, fotografias podia tirar. Quando, Quando você terminava de tirar as fotos, o filme tinha acabado. Então você tinha que abrir a câmera, tirar o filme. E, você tinha que ir a certos lugares especiais, onde eles tinham que revelar a foto. Diga comigo, a revelação. Assim que o que eles faziam é que eles entravam num quarto, era um quarto completamente, era um quarto completamente obscuro, para que a luz, para que a luz não, afetasse o filme. Eles tiravam o filme do dentro do rolo, passavam através de certas químicas, e uma vez que eles tinham os negativos, então eles, eles pegavam os negativos e eles colocavam na luz que refletiam papel fotográfico. Que refletia num papel fotográfico. E fazia que se gravara. E fizesse que se gravasse. Assim que dois ou três dias depois. Assim que dois ou três dias depois. a você lugar, voltava a esse lugar. Eles te entregavam tu Eles negativo, te entregavam o teu negativo. E te entregavam entregavam suas fotografias. Você não tinha oportunidade. De saber como iam sair. De saber as, iam sair fotografias. as fotografias. Não é como o dia de hoje. Não é como o dia de hoje. Que pones la selfie. Que você coloca o selfie. E, logo que la ves, e logo que você olha. Dices, e diz. Despeinado. Ah, ah, eu estou desarrumado. E você apaga, e você se penteia e volta a fazer outra selfie. Não era assim. O que saiu, saiu. Es la luz. É a luz. El elemento revelador. O elemento revelador. De la imagen completa. Da imagem completa. Com Com isso quero exemplificar para que Quando Deus criou a luz. Que quando Deus criou a luz. La intención. A intenção. Era que ele se revelara é que ele se revelasse às pessoas. Que eles pudieran ver. Que eles pudessem ver. Que pudieran E que pudessem conhecer. Quem era Deus? Quem era Deus? Não só criou al hombre. Não só criou o homem. Era necessário que el Era necessário que o homem conhecesse aquele que, aquele que o criou. Não era não era só fazer o homem, era que o homem entendesse a natureza de quem o criou, para que ele pudesse entender a natureza dele mesmo. Se você pode compreender quem te formou, quem te fez, quem te criou, você começará a ter uma correta ideia de quem é você e como você foi feito. Até aqui vou bem? Diga comigo, é questão de revelação. Assim que diz a Escritura. Que nesse versículo, quando Deus criou a luz. Esse é o segundo ponto. Separou. Separou. A luz das trevas. Ah, a quando você diz graças Deus. Porque uma das primeiras coisas que Deus fez. É poder marcar. Uma separação. Uma separação. Uma separação. Uma separação. É das coisas mais lindas. Na mente. E no coração de de Deus. A Deus le encanta. Deus se encanta. Separar. Separar. Se lo voy a explicar. Eu vou explicar. Primeiro ponga uma sonrisa em seu Primeiro rosto. coloque um sorriso no seu rosto. E não me veja raro. E não me olhe estranho. A Deus le gusta separar. Deus gosta de separar. Porque, el proceso Porque de o processo de separar incurre em dois ou três passos acontece em dois ou três passos que, geram o processo. que geram o processo transformador, transformador. por exemplo, na vida, por exemplo na vida de uma pessoa por exemplo, se de toda esta grupo de Por exemplo, se todo esse grupo de pessoas todos são iguais, todos são iguais, mas eu pegasse a um deles, então o primeiro que eu ia apontá-lo lo a señalar. Eu vou apontá-lo. Pois em meu coração está. Porque no meu coração está. Poder separá-lo. Poder separá-lo. Assim é que quando eu o señalo, Assim que quando eu aponto. Lo que sigue, o que o que acontece depois? Es poder llamá-lo. É poder chamá-lo. E quando eu o chamo. E quando eu chamo. Começo a separá-lo. Começo a de separar. Mas o processo de separar-se. Ele começa a ser distinguido. Ele começa a ser distinguido. Porque a los ojos de. Porque aos olhos de vocês. Ele tem algo especial. Que os demais não têm. Pois porque ele tem sido chamado. Essa distinção, Essa distinção deve, deve, começar a produzir algo, algo na sua mente e no seu coração. Pois se puedes, porque se você pode chamar, chamar então você pode distinguir. Se, você pode distinguir, então você pode separar. pode separar. E se, separar, você pode separar, você pode apartá-lo. E apartado, e apartado se diz santo. Se diz santo. Assim que quando Deus criou a luz, e começou a separar, seu coração começou a se manifestar, como dizendo, essas são as primeiras coisas que eu faço, mas falam do que sempre farei. Eu vou vai chegar o dia onde chegará uma multidão e começarei a separar aos que eu tenho que separar. Eu olharei no coração deles e os separarei e os apartarei apartarei. Eu os apartarei para mim. Se chama santificação. Assim que o primeiro que faz é criar a luz com a intenção de revelar. Intenção de revelar. o terceiro, o segundo, o segundo perdão, é quando cria a luz para poder separar, para poder separar e, iniciar e iniciar santidade. o terceiro é que cria a luz para que, para que as pessoas possam ter o conhecimento. Diga comigo, Diga comigo o conhecimento. Quando Deus separou, quando Deus separou a luz das trevas as trevas começaram a ter, começaram sua, função. A ter sua função. Para que são las Para que existe as trevas? Entendemos que, luz Entendemos que a luz é o elemento revelador. É o elemento revelador. Entendemos que a luz, Entendemos que a luz ajuda, ajuda no processo de separação. E entendemos que, entendemos que a luz é para produzir conhecimento. É para produzir conhecimento. É mais, deixe eu dizer dessa maneira. Todos que estão aqui. Todos que estão aqui. Jesus falou de vocês. E Deus, e Deus disse a eles. Vosotros sois Vocês são la luz del mundo. a luz do mundo. Jesus, dijo, Jesus disse: Eu sou, eu sou luz a luz do mundo. El elemento o elemento revelador que, pode mostrar, que pode mostrar ao Pai é esta luz, esta luz que, pode que, pode ir ao mundo e, abrir e que pode abrir seus olhos para que, para que eles que possam ver o que tem que ver. Vamos bem até aqui? Vamos bem até aqui? Assim que o problema é assim que o problema é perguntar. Então qual seria o então, qual seria o propósito das trevas? Está comigo? Você está comigo? Abra sua Bíblia comigo. Abra então. sua Bíblia comigo então. Dois versos. Dois versículos. Que quero utilizar. Que quero utilizar. O primeiro deles Efésios 1. O primeiro deles Efésios capítulo 1. 17 e 18. 17 e 18. Por favor. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Muito bem. Muito bem. Diga comigo, é Diga comigo, é conhecimento. Um dia Deus, um dia Deus se, revelou se, revelou a Moisés. E quando, ele, e quando falou com ele, disse: Eu sou quem sou todo Isso é todo o conhecimento que tu necessitas, que você precisa para, lograr que te para pedido. conseguir fazer o que eu te pedi para fazer. Para cada coisa que, para cada coisa que você hacer, vai fazer, para cada coisa que, para cada coisa que, que, eu te peço que você faça, um requer um conhecimento específico que, te que faça você ser habilitado hacerlo. para fazer isso. Eu sou, eu sou quem sou. É tudo o que, é tudo que você necessita para saber poder para poder fazer o que você tem que fazer. Você sabe que as trevas e a luz não são iguais. Não são iguais. a luz prevalece, prevalece permanece, permanece, domina, domina ou, governa ou governa, sobre as trevas. assim que Deus se levantou e separou, e separou as trevas com um propósito. Com um propósito. Livro de Judas, Livro de Judas seu capítulo, no seu único capítulo, no versículo 6. E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para juízo do grande dia. Está você comigo? Você está comigo? Estamos perguntando qual Estamos é perguntando qual é o propósito. Para que usou Deus, para que usou Deus as trevas? Judas nos, Judas nos diz que alguns, que alguns anjos não guardaram, não guardaram lugar, o lugar, posição, a posição, trabajo, o trabalho, misión, a missão ou, o ministério que Deus, que Deus tinha dado a eles. Assim, que, ao, assim não que, ao não guardar, Deus, diz Deus que, os colocou bajo, baixo trevas. Em prisiones, em algemas eternas. prisiones eternas. Agora, uma prisão. Agora uma prisão é simplesmente o limite. É simplesmente o limite que otorgas a uma pessoa. Que você coloca a uma pessoa quando, quando você não quer. Que chegue a outros lugares. Que chegue a outros lugares. Assim, que prisão. Assim que prisão seria o lugar, seria o lugar onde, eh, aonde você pode mover, você pode se mover, mas está limitado. É isso que Deus está dizendo. Eu vou colocar a todas as hostes de maldade em algemas de obscuridade. Quer dizer, vocês vão ficar aí, vocês vão se mover só aí, e vocês não podem sair daí. Eu vou bem até aqui? Diga-me se é muita teoria. Assim es que la siguiente pregunta. Assim que a seguinte pergunta: Quanto poder tiene el diablo? Quanto poder tem o diabo? Assim, es que assim uma, que eu vou tirar umas pequenas conclusões. Se Deus criou a luz, luz e, a luz é o elemento revelatório, e a revelação, traz conhecimento, então a obscuridade seria, o processo contrário ao processo, da luz. Se a luz, luz é conhecimento, a obscuridade, Seria ignorância. Eu vou voltar a dizer. Disse Deus aos anjos caídos: Vocês vão se mover. Sua jurisdição é as trevas. São as trevas. Aí, se vão mover, aí vocês vão se mover. E aí, se vão quedar. e aí vão ficar. Se, se a obscuridade é ignorância, é ignorância o diabo tem permissão de, de se mover em todas aquelas, em todas aquelas coisas que, que você Deus. ignora sobre Deus. Por quê? Porque o diabo tem permissão ou autoridade ou jurisdição de semear joio no campo de um homem. Porque a palavra diz: enquanto os homens dormiam tradução. Tradução. Na ausência da luz, ou na ausência do conhecimento, a ignorância, a obscuridade é o meio em que o diabo se move para poder o joio, colocar o joio. Esse, esse uh, ah, aplauso. Esse aplauso. Uh, que tinha dúvida. Eu acho que tinha dúvida. Se você pode ler com Se você cuidado, pode ler com cuidado, você vai encontrar este princípio. Cada vez que, Cada vez mover, que o diabo vai se mover, por exemplo, por exemplo no jardim, o primeiro que ele diz, ah, Es cierto é verdade, pode ser uma mentira. Mas a intenção é saber, é saber quanto você sabe sobre Deus. Porque se você sabe, Porque se você sabe sobre Deus, tem conhecimento, você está na revelação de Deus, então você se move na luz de Deus. E o diabo não tem jurisdição, mas se encontra uma parte que não conheça sobre Deus, aí ele pode se mover e pode fazer sua obra. O diabo disse, a serpente disse, é verdade que Deus lhes disse que vocês não comessem de nenhuma árvore. A intenção da pergunta é ver quanto sabe, quanto conhecimento você tem do que Deus disse. Ela disse: Não. Não. Podemos comer de, podemos comer de toda a árvore. exceto deste árvore que está dessa árvore que está no centro do, do jardim. Está Você está me acompanhando? Le está servindo de algo? Está servindo de alguma coisa? Ela disse, Desse aqui não, comer, não podemos comer, porque se, porque se comêssemos, moriríamos. nós vamos morrer. El diablo dice, o diabo diz: Tu não entiendes Você não entende lo que estás o que você está dizendo. Tu não conoces a Você não conhece a Deus. Porque Deus sabe. Porque Deus sabe Tu não sabes. Você não sabe. Sabe. O que Deus sabe. Agora eu diabo. Agora eu diabo. Te vou, vou te dizer. Que Deus, o que Deus sabe. Que tu não sabes. Que você não sabe. Sabe Deus. Sabe Deus que, se você comesse desse fruto, você não vai morrer. E de repente, eu tenho uma serpente que, com trucos e enganos, que com truques e enganos diz saber mais, saber mais sobre Deus do que essa pessoa sabe. Quando esse princípio se, Quando move, esse princípio se move, el, diablo o diabo pode ele pode atuar nesse Diga princípio. Diga a pessoa que você tem ao lado. o diabo se move tu na tua ignorância. dia chegou o diabo. Um dia chegou o diabo. E quis tentar Jesus. E quis tentar Jesus. Se, Se você Deus, é o filho de Deus, toma estas pedras, pega essas pedras e converte-as em pão. E Jesus, dijo, e Jesus disse: Eu vou te dizer o que eu conheço acerca de Deus. Acerca de Deus. Não, de pan, Não só de pão viverá, viverá o homem, mas de toda, toda palavra que, que sai da boca, de Deus. Deus. Isso é o que eu sei. Não me lo dijiste tu. Você não me disse. Me, revelou me revelou meu pai. Agora eu sei. Agora eu sei que nós, que nós nunca conheceremos, nunca conheceremos de tudo sobre Deus. É impossível que um Deus infinito, que um Deus infinito pudesse ser conhecido na sua totalidade por esta mente, finita, finita e curta. Mas isso é o que Deus faz. A cada coisa que tu vas a cada coisa que você vai viver, Ele deseja se revelar. A revelação produz um conhecimento que te ajuda a enfrentar aquilo que vai viver. Quando você está vivendo, o diabo vai chegar e vai dizer você não sabe. E se você não sabe, você vai acreditar nele. E se você acreditar nele, ele vai semear o joio. E quando ele semeia o joio, você vai ver, você vai ver colhendo algo que você não tinha plantado. Vocês estão comigo até aqui? Diga que você tem ao lado. O diabo se move na sua ignorância. Agora, o assunto é jurisdição. É o território de jurisdição que se tem. Por isso que Jesus Cristo veio para tomar do reino das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, da sua luz admirável. Assim que é questão de jurisdição. Assim que quando tu vas assim a pelear, que quando você vai lutar, vas a lutar com um tiburão, você vai lutar com um tubarão, um tubarão grande, um tubarão e, grande e muito grande. Tu não peleas com um você não luta com um tubarão meio no meio do oceano. Tu agarras o tiburão, você pega o tubarão, terra, tira até coloca na terra e, dizes, e diz: sim, eu, agora sim, eu e você o que eu estou dizendo é que a palavra que o Espírito Santo quer colocar na tua boca é revelação de Deus que faz com que o diabo esteja no território errado. Quando ele quer fazer algo, você dirá, a Jeová tu Deus, a Jeová te Deus servirás e, a e somente adorarás. a Ele adorarás. E isso não, te isso não revelou o diabo. Isso te, isso te revelou padre, teu Pai com esta luz, com essa luz reveladora que produz, que produz conhecimento. Ah, Senhor, ajuda-me. Ah, Senhor, me ajude. Eu vou fazer uma ilustração. Isso aconteceu há muitos, muitos anos. Um homem me platicou isto. Um homem me falou isso. Me dijo, pastor. Me disse, pastor. Eu orei a Deus, no sábado à noite. E dije. disse. Domingo o domingo vai ser, vai ser o dia do Senhor. Pela primeira vida, vez na minha vida, eu vou dedicar, a Deus. A Deus. Assim, que esse homem me, que me falou que, que no domingo ele se levantou muito cedo se banhou, ele tomou banho, se arreglou, ele se arrumou, se ele colocou perfume, perfume e saiu à calle. E saiu à rua. agarrar seu coche. E ia pegar seu carro. Para chegar temprano. Para chegar cedo na igreja. Porque esse dia. Porque esse dia. Deus lhe ia falar. Deus ia falar com ele. Assim que quando assim que quando ele chegou no seu carro. Se deu conta. Se deu conta. Que a traseira de seu coche. Que a roda traseira do seu carro. Estava ponchada. Estava furada. Assim, es que él dijo, assim que ele disse. Oh, eres tu, diablo. Oh, é você, diabo. Te reprendo, eu te diablo. repreendo, diabo. Tu quieres. Você não quer que eu chegue à igreja. Mas eu vou chegar. Assim ele falou ao diabo. Assim ele falou diabo. Assim que foi parte assim que ele foi na parte de trás do, carro, do carro pegou a, a, roda reserva e tentou arrumar. e logo se deu conta que o pneu reserva também faltava ar. Ele botou de novo lá na parte de trás. eu tinha 25 minutos de atrasado. Assim que o que ele fez foi parar um táxi. Foi parar um táxi. E, disse: "Me leve à igreja". Rápido. Rápido. Já estou eu já estou atrasado. o táxi avançou. Chegou a três cruzeiros. Chegou a três. Onde estava um semáforo. Ele chegou a três cruzadas que cruzamentos que estava o semáforo. E nesse semáforo, e nesse semáforo um tinha um terrível. acidente terrível. Quatro, coches, Quatro carros chocado, tinham se chocado. Tinha um morto. E então ele disse: Ah, ah, não foi o diabo. Não foi o diabo. que ponchou a O que furou meu pneu. Foi Deus. Foi Deus. Que me livrou. Que me livrou deste acidente. Deste acidente. Todavía não aplauda. Ainda não aplauda. Assim que ele chegou tarde na assim igreja. que ele chegou tarde na igreja. Se acercou comigo. Se aproximou de mim. E me, e me fez essa pergunta. Pastor. Pastor. Quem foi? Quem foi? O diabo? Ou Deus? Ou Deus? São de esses dias. São desses dias. Onde tu sientes o celo de onde Deus, você sente os ciúme de Deus. E, tienes ganas de levantar e você mano, tem vontade de pegar a mão. Pero te contienes. Mas você segura. E, le dizes com toda e diz com toda a paciência. Se, pones Se você põe a voz do diabo no mesmo nível que a voz de, que Deus, a voz de Deus, você Deus. não conheces a Deus. O que estou tratando de ilustrar, é que todas as pessoas interpretam, interpretam sua vida diária na base do conhecimento que tem sobre Deus. Se o seu conhecimento sobre Deus é muito pequeno, sua interpretação será muito escassa, será rasa. Algo sucede. Algo acontece. E, tu pergunta, e você pergunta. Por que passou? Por que aconteceu? Para que passou? Por, para que aconteceu? Por que sucediu? Por que aconteceu? Porque lo permites, Porque Deus. você permitiu isso, e Deus. e vai começar a surgir emoções que, tu não que você não pode acomodar, arrumar, porque, tu não porque você não conhece que é o que Deus está, o que é o que Deus está fazendo. Pois não, conheces a Deus. Estou sendo demasiado direto. Eu estou sendo muito direto. Não sei se sim ou não. Eu não sei se sim ou não. Como lhe explicas a um padre? Como explicas a um pai? A uma mamã ou uma mãe? que seu filho morreu a los dois que seu filho morreu há dois anos e meio. Desenvolveu um câncer. Com dois anos e meio, ele pegou um câncer perto do fígado. E em três meses, em três meses o menino morreu. Agora, o pai, vem e me disse. Por que passou? que aconteceu. Porque Deus lo permitiu. Porque Deus permitiu. Como se lo explica? Como você explica? Se lo vas a explicar. Você vai explicar. Ou vas a tratar Ou vai tentar explicar. Em base ao conhecimento. No base ao conhecimento de Deus que tengas. Do, de, de Deus que você tenha. Assim que um dia vino comigo. Assim que um dia veio comigo. E me, enojado, e me disse bravo. Eu sei. Eu sei que Deus governa sobre que Deus tudo. governa sobre tudo. E já entendi, e já entendi que, não é culpa, que não é culpa dele. Mas é sua responsabilidade. o que aconteceu com meu filho é responsabilidade, de Deus. Não é culpável, não é culpável mas ele é responsável. O que você diz a ele? Assim que eu olhei para ele e disse: Deus não é responsável. Deus não é responsável. Porque responsabilidade, Porque responsabilidade é dar a resposta, é dar a resposta correta. correta é dar a resposta na situação, é entregar contas, render contas do que acontece ou do que aconteceu. E meu Deus não dá explicação a ninguém. Ficou frio. Agora se, por lado, Agora, se você chega por outro lado, por outra porta, por outra porta e tocas e tocas no coração do pai, e, dices, e diz, pai, me puedes explicar, você pode me explicar, porque, único que quero porque o único que eu quero é poder conhecer-te é poder um, conhecer um pouco mais. O, padre se sentaria, o pai se sentaria e começaria a explicar. E começaria a explicar. as pessoas interpretam, interpretam suas situações base com base ao conhecimento que, que têm sobre Deus. A igreja está, a igreja está para conhecer a Deus, para conhecer para a Deus e para que as pessoas de conheçam sobre Deus. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: quanto, a quanto você conhece a Deus? Estava eu aí sentado. Eu estava aí sentado Luciano. onde está o pastor Luciano. O pastor Luciano estava aqui. O pastor Luciano estava aqui. Começou a falar de los Começou a falar sobre os requisitos. E começou lendo no, e começou 6, lendo no versículo 6. E disse, e disse que não sejam neófitos. Creio que estamos falando. Eu acredito que estão, estamos falando a gente que serve, a pessoas que servem, que têm responsabilidade, responsabilidade na, igreja, na igreja, que têm liderança, ou que dirigem igrejas, ou que dirigem igrejas como pastor, pastores. E a, e a Bíblia diz, que, têm que, ter, que têm que ter conhecimento. conhecimento. Vou bem até aqui? Vou bem até aqui? O conhecimento deve ser uma das coisas que o coração do homem mais busque. Eu vou explicar. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Oséias. Livro de Oséias. Capítulo 2. Capítulo 2. Livro de Oséias, capítulo 2, versos 19 e 20. Todavia está despierto? Você está ainda acordado? Se você está acordado, diga, estou em la luz. Oséias capítulo 2. Oséias capítulo 2. Verso 19 versículo 19 e 20. Por favor, despacio. OK. Como se quisieras entenderlo. <laughs> Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia, misericórdias desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Pergunto. Pergunto. Qual é o propósito do matrimônio? Qual é o propósito do casamento? Diz Oséias. Diz Oséias. y conocerás, y conocerás a Dios. A Dios. Ese silencio, ese silencio es muy elocuente. es muy elocuente El propósito. el propósito de que alguém pueda entrar de alguém possa entrar em um alto nível de num alto nível de compromisso o propósito de que alguém, de que alguém possa ter um pacto é conhecer não não Quase estou seguro. Quase estou seguro que isso é o que, que, isso é que você disse sua esposa, à sua esposa no altar. Esposa, eh, eh, mulher. Mulher. Hoje quero que seas minha esposa. Hoje quero que seja minha esposa. Para que entremos tu e eu em pacto. Para que eu entremos, eu entre com você em pacto. E tu conozcas a Deus. E você conheça a Deus. Assim lhe disseram. Assim vocês falaram? El propósito. O propósito. De um acto. De um ato. De amor. De amor. é o conhecimento. É o conhecimento. Deixe-me seguir. Deixe-me seguir. No mesmo livro de Oséias. No mesmo livro de Oséias. Só um pouquinho mais Só um pouquinho mais adiante. Capítulo 4. Capítulo 4. Verso 6. Versículo 6. Despacio. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Pergunto eu a vocês. Pergunto eu a vocês. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Ah, o meu povo foi destruído porque, porque faltou oração Pergunto a ustedes. Pergunto a vocês. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Meu povo foi destruído. Porque lhe faltou alabança. Porque faltou adoração. Pergunto a vocês. Pergunto a vocês. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Meu povo foi destruído. Porque lhe faltou Porque faltou oferta. Diz, meu povo foi destruído. Porque, faltou porque faltou conhecimento. Agora deixe-me falar. Agora deixe-me falar de dois tipos de, de, dois tipos de conhecimento. E deixe-me ilustrar. E deixe-me ilustrar. Porque quando eu estava, eu Porque quando eu estava sentado ali ontem, Deus me, Deus me fez lembrar um evento, vida, um evento na minha vida que me marcou que para me marcou sempre. Para sempre. Ah, eu, ah, eu tinha como 16, 17, 16, 17 anos padre, meu pai, o qual servia numa igreja, como, um dos líderes que dirigia a igreja, tinha também um negócio. Foram tempos de, Foram tempos de, de, moneda, de é, desvalorização da moeda. E de repente, mi e de repente meu pai se viu com uma dívida de milhões de dólares. Usted sabe lo que pasa. Você sabe o que acontece. Todos os filhos a trabalhar. Todos os filhos vão trabalhar. Vendeu a casa onde Vendeu a casa onde estávamos. Havia a construir Tinha começado a construir outra casa. Estava em obra negra. Estava em obra. Ainda não tinha os acabamentos, estava aí nós cru, E nós fomos viver aí. Muitas das coisas que teníamos. Muitas das coisas que nós tínhamos. tiveram que vender. Tivemos, que vender. Ele terminou manejando. Ele terminou manejando um coche Datsun. Ele ele terminou dirigindo um carro Datsun. Datsun. Assim se chamava em México. Assim se chamava no México. Uma coisa chiquitita. Era uma coisa pequenininha. Vieja, velha, vieja, velha. E um dia. E um dia. Salgo eu de saio eu da, do meu quarto. Minha mãe vem descendo as escadas. De ela tinha vindo de, Ela vinha do piso de cima, nós chamamos de sótão. E ela vinha chorando. E eu me acerquei e lhe perguntei. E eu me aproximei e perguntei. Por, por, que estás chorando, mamãe? Por que você está chorando, mãe? E ela me Ela disse. Tu não conheces a Deus. Você não conhece Deus. E eu lhe E eu disse, me explique. esta situação que essa situação que nós temos que fez que com que tivéssemos que vender muitos, dos móveis, muitos dos móveis da casa. E entre eles ia, e entre eles ia lavadora de la A, a máquina de lavar roupa. Assim, que assim que ela, por três meses, por três meses tinha que subir, tinha que subir manhã, cedo pela manhã e tinha que lavar a mão. Tinha que lavar a mão. Agora, invierno, Agora no inverno, México, na cidade do México, a temperatura baixa, a temperatura baixa muito. Quando, Quando você abre a água, a água sai muito fria. Assim que a primeira vez, assim que, que, a primeira vez lavar, que teve que lavar, a água começou a fazer doer os ossos da mão. Ela me disse. E disse, esse dia eu orei a Deus e disse, Pai, isso não pode ser assim. Eu não aguento. E ela disse, eu ouvi, ouvi a voz de Deus que disse, por três meses. E disse, ao outro dia que eu voltei para subir, eu abri a água e a água começou a sair, sair quente. Por três meses. Por três meses. Cada manhã. Cada manhã. Ela lavava. Ela lavava com água, com água quente. Quando meu papá quando meu pai comprar lavadora, pôde comprar uma lavadora, uma máquina de lavar, o caminhão que entregava os móveis chegou, chegou até a casa. Esse dia, Esse dia a voltou a sair água fria. Esse dia, minha, Esse dia minha mãe vinha descendo. E ela vinha chorando. E ela, vinha chorando. E ela, me, dijo, e ela me disse: não Você não conheces a Deus. Eu lembro que passou muitos dias. Eu sempre, eu sempre perguntei a Deus. Como haces isso? Como você faz isso? Como puedes hacer? Como você pode fazer que, que a água saia quente? Um dia, um dia estava eu no meu quarto. Me eu me lembro muito bem, um estava lendo inglês. um livro em inglês. Estava escutando, estava escutando a adoração em inglês. Porque a palavra que eu escutei veio em espanhol. Dijo, tú no me conoces. Disse, você não me conhece. Pum, me parei da cama. Me levantei da cama. Me sentei aí, me sentei novamente, aí novamente. E, dije, e disse, eu quero te conhecer. E ele, e ele começou a me explicar coisas que, coisas que até o dia de hoje dia. continua fazendo cada dia. Ele se sentou, ele sentou na minha cama. Eu não podia ver. Eu não podia vê-lo. Mas eu podia escutá-lo. E, e ele me disse. Se chama senhorio. Se chama senhorio. Eu perguntei, eu perguntei o que é senhorio? E ele, dijo, senhorio e ele me disse senhorio é que Deus, é que Deus possa criar as leis da termodinâmica, possa criar criar as leis da física, possa criar as leis da matemática, mas que ele governe sobre as leis. Porque se as leis se sujeitassem a Deus, então as leis seriam Deus, eu sou Deus, que fiz as leis, portanto, eu posso romper as leis. Ele me disse, cada milagre que eu faço, o que você me pede é que eu rompa as leis. E por ti, sou capaz de romper todas todas as leis. Agora eu quero que você me entenda. Neste exemplo, tem duas coisas. Meu pai, um homem de Deus, Uh, maestro en la Mestre na universidade. Estou platicando demasiado de mim hoje, ¿verdad? uh, <laughs> ensinava com ele ensinava com um quadro negro. E eu assistia, muitas, e eu assistia muitas suas aulas. Se sentava comigo. Ele sentava comigo. Me explicava coisas em, me explicava hojas, coisas em folhas. Fazia dibujos. Fazia desenhos. Conceitos, ele colocava conceitos. E me, explicava. Minha mãe não fazia isso. Minha mãe dobrava os joelhos. E buscava Deus. E buscava Deus. Minha, minha mãe me ensinou a amar a Deus. Meu pai me ensinou a servir a Deus. Meu pai me ensinou a servir a Deus. Ser útil. Ser útil. Nas mãos de Deus. Assim que esse dia, assim que esse dia eu compreendi que havia, compreendi dois, que havia dois conhecimentos. o conhecimento que é resultado de uma explicação, de uma explicação se, chama se chama conceito. Essa ideia que, tienes, Essa ideia que você tem, pensamento esse que pensamento que você tem, com, que com o que você algo explicaria algo vivendo, que, você está vivendo, se chama conceito. Se chama conceito. É mental. É, mental. é, é questão de, é questão teu de teu processo de pensamento. De pensamento. o outro conhecimento é transmitido. É transmitido. você não sabe explicá-lo, mas você sabe que existe. É este assunto. Deus me, Deus me falou. Como me, Como me falou? Não Eu não sei. Só sei, Só sei que, me que me falou. Se você me perguntasse como sabes, como sabes o que você sabe, eu diria, eu diria não, sei como, não sei. sei como eu sei. eu só sei que, que eu sei. E, eu olho isso na Bíblia uma, uma e outra, e outra, e outra, e outra vez. vez é conhecimento revelado que não forma um conceito, que forma um conceito que forma fé, mas que forma uma fé e uma convicção. E uma convicção. Não, sei sei, não sei como eu sei, mas estou convencido do que eu sei. Isso que, sei, isso que eu sei, ainda que eu não possa explicar, é, é a fé que eu carrego. espero não estar tomando muito espero tempo. não tomar muito tempo. Mas um dia Deus disse a Abraão: Sacrifica-me teu filho em um dos montes que eu te mostrarei. E eu dizia: Deus, já é suficiente com que ele tenha que sacrificar o seu filho e você não dá as instruções completas. Deveria ter dito o monte, o nome, as coordenadas, o código postal e em que rua está. E ele só diria, num monte, ele só disse, num monte que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e disse, é aí. Todos perguntam. Todos perguntam. Como sabe? Como sabe? Ele disse. Não sei. Não sei. Só sei. Que, sei. que eu sei. Deve haver em tu coração. Deve haver no seu coração um conhecimento, um conhecimento que é resultado, que é resultado das explicações, das explicações de, Deus. de Deus. E deve haver em tu E deve também haver no seu um coração conhecimento um conhecimento resultado do resultado de conhecer a Deus. De conhecer a Deus. Tem algo do teu marido que nadie más que ninguém mais conhece, excepto a não ser você. Em que momento, em que momento você o conheceu? Se, chama intimidade. intimidade. Intimidade, Intimidade não, é não é, para orar melhor. Para orar melhor. Intimidade, Intimidade não, é não é, para, cantar melhor. Para cantar melhor. Intimidade, Intimidade, não, é, não é para, ler melhor. para ler melhor. Intimidade, Intimidade é, para mirar seu rosto. é para olhar seu rosto e conhecer algo, e conhecer algo dele que eu, que eu, ainda não conhecia e admirar, e admirar sua beleza e entender, e entender algo, que não algo que eu não entendia e conhecer, e conhecer conhecer algo que eu não conhecia. Porque naquilo que eu conheço de Deus, o diabo já não pode entrar. Intimidade é para conhecimento. Que possa você usar tua intimidade para conhecer a Deus. Eu vou dizer o mesmo de outra maneira. De outra maneira. Ainda tenho tempo? Diga-me sim. Diga-me não. verso Nós temos o um versículo na Bíblia que, que, que diz que a fé vem pelo ouvir por e ouvir a palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus que, que produz fé no coração das pessoas. Isso está fácil, Isso está fácil verdade? Por exemplo, Por exemplo, um dia uma pessoa, um dia uma pessoa chegou, te apresentou, te apresentou a mensagem da salvação, e, mensagem e nessa mensagem da salvação, você ouviu uma palavra que, gerou uma, que gerou uma pequena fé que, que fez você entrar na eternidade. Mas logo, tem outras palavras de Deus que não vêm para produzir fé, se não vêm pela fé que você tem. Quando Paulo, Quando Paulo predica sua mensagem, prega a sua mensagem, ele vai dizer, ele vai dizer a, eles não les aproveitou, a eles, eles não aproveitou eles de ouvir Deus, a palavra de Deus, porque, não porque eles não acompanharam de fé. De fé. Como, é, isto, Como é que é isso, Senhor? Normalmente a palavra, Normalmente a palavra produz, fé, produz fé. E ele diz sim. Ele diz sim mas tem coisas que eu, platicar, que eu vou falar, não para que, não fé, para que você tenha fé, senão, porque senão fé, mas porque você tem fé es que te las voy a é que eu vou dizer para você. Por exemplo. Por exemplo. Um dia, o Senhor Jesus, um dia o Senhor Jesus subiu ao céu. subiu aos céus, se sentou, na destra sentou à destra do Pai e mirou e olhou todas as coisas que iam acontecer. Quando Jesus, quando Jesus, se você me permite, se me permite ilustrar, se me permite ilustrar, quando Jesus estava, quando Jesus trono, estava no trono e, e olhou todas as coisas que iam acontecer, coração, seu coração começou a ter a necessidade, a de, falar a alguém. A alguém eu tenho que falar isso. Assim, assim que olhou e disse, talvez eu fale para Pedro. Hum, não. Não. Talvez eu falo a Tomé. Não, creio não, que não. creio que não. Ah, creio que se lo predico Eu acho que eu falo para Andrés. André? Mm, não, creio que não. Não, acho que não. que se topou com Juan. Até que olhou com João. Porque João, Porque João amado, é o discípulo amado e sabe, e sabe ter momentos de intimidade. Momentos de intimidade. Se, Se eu posso ilustrá lo assim. Assim que diz Deus. Eu vou falar a João. Na ilha de Patmos. Porque ele me ama tanto. Porque ele me ama tanto. Que sempre me Que sempre vai me querer. Ele sempre me vai Ele sempre vai me crer, vai Não crer em mim. Não importa o que eu conte. Como eu sei? Como eu sei? Pois porque Bom, porque eu ouvi uma voz, diz Apocalipse 4, que me, disse, sobe aqui e te mostrarei, todas as coisas, que, vão vir. Agora, o que ele viu é difícil de crer. Diz diz, e vi eu um, e ser, um ser que, tinha quatro, que cabeças, tinha quatro cabeças, e logo vi outros seres, quatro rostos, e logo vi quatro alas, outros seres que tinham seis pares de asas e que tinham muitos. Como explica isso a teus Como amigos? você explica isso para os seus amigos? Quem te vai Quem vai acreditar em você? Imagina que você chega amanhã para o pastor. Ele diz, pastor, pastor, pastor, pastor Deus, me Deus me deu uma visão. Era como um dragão. É como um dragão que, ia detrás de uma que saía atrás de uma mulher. Está você está me entendendo? Requeriria de uma fé. Requeriria de uma fé. Nascido de um amor profundo. Nascido de um amor profundo. Poder escutar essas poder palavras. Escutar essas palavras e, todas, e acreditar em todas elas. Ainda que você não entenda. O que eu estou te dizendo é que tem palavras que Deus fala a todos para que todos creiam. Mas tem palavras que não pode falar a todos porque nem todos vão crer nisso. Como eu queria que Deus dos céus, ao chegar à noite, se sentasse na cama, na, na ponta da sua cama e começasse a falar para você: Eu vou falar para você, não sobre da tua vida so, mas sobre o que eu vou fazer. Porque, porque eu quero falar a alguém. Mas eu não tenho encontrado alguém que me possa acreditar. E eu quero falar para você. Porque tudo que eu falo para você, você crê. Vocês estão comigo? Intimidade. Intimidade. É questão de conhecimento. Se, Se eu entro na presença de Deus e, salgo e saio com um conhecimento, com um conhecimento e, um e, um entendimento diferente, diferente ao, que tenia, ao que eu tinha esse dia, esse dia eu, saí eu, saí fortalecido. Entender, Entender e, conhecer, e conhecer, são dois processos, são completamente, dois processos diferentes. completamente diferentes. Segundo Coríntios, Segundo Coríntios no capítulo 2, diz que o conhecimento é um processo espiritual. Porque ninguém conheceu o profundo de Deus, senão o Espírito de Deus que está nele. E o Espírito não revelou a nós o Espírito revelou a nós, assim que conhecimento é um processo espiritual. Entendimento é um processo de um, processo mental, de racionamento, por iluminação, ou entendimento, ou inspiração, do que está acontecendo. Assim que eu quero sair da presença de Deus com um conhecimento revelado que eu não posso explicar como eu sei, mas eu sei que que eu sei e quero sair, e quero sair da sua presença com um conceito, com um conceito na minha cabeça que me ajude a interpretar tudo que eu estou vivendo. O único que estou dizendo é que é quanto mais conheço a Deus, menos lugar, menos lugar fica para o diabo. Se você conhecesse La santidad de Dios. a santidade de Deus e, entendieras e entendesse la blancura de sus vestidos. o quão branco aos é seus vestidos, te você não ficaria gana, uma só vontade, intenção, intenção de, poder pecar. de poder pecar. eu sentado Eu estava sentado ali. E o Espírito Santo, o Espírito Santo me disse: Tu me Você ainda não me conhece. Voy a sacar la conclusión. Eu vou tirar a conclusão. Conhecimento, Conhecimento é a maior expressão de amor, de amor que, que você pode ter por uma pessoa. Para com Deus, não é sua ofrenda. Para com Deus não é sua oferta. Não é sua oração. Não é sua oração. E não é sua alavança. E não é sua adoração. O maior ato. O maior ato de amor. De amor para com Deus. Para com Deus é conhecê-lo. Conhecimento é a maior manifestação de amor. Porque sei que ele me amou. Porque sei que ele me amou. Porque se manifestou. Porque se manifestou. E me, e me fez conhecê-lo. Como posso responder a esse profundo, a esse profundo amor, se não tendo, se não tendo a paixão por conhecê-lo? Pergunte à pessoa que está ao seu lado o quanto você conhece a Deus. Agora depois, Agora depois todos, vocês todos vocês vêm e, vocês perguntam, e vocês perguntam por que me passa o que me passa? Por que acontece o que me acontece? E por que estou cosechando? E por que eu estou colhendo o que eu não semeei? Que eu não semeei? Por que sucedeu isso? Por que aconteceu isso? E por que Deus, e por que Deus permitiu? Sem saber. Sem saber que foi tua ignorância. Que foi a sua ignorância. Perdão, perdão se minhas palavras Perdão são se fortes. as minhas palavras são fortes. Não quero ser irrespeitoso. Eu não quero ser irrespeituoso. Mas isso é o que Deus pôs em mim. Mas isso é o que Deus colocou no meu coração. Eu quero dar ao país. E quero dar a essa igreja. A maior adoração que possa ter. A capacidade de adorar a Deus. Eu quero dar a mais grande oração. A capacidade de interceder. Quero dar foro de predicação. O maior tanto de, pregação que, que possam expor a palavra. Mas o que eu quero dar a eles é minha revelação, é meu conhecimento, que me, que me conheçam a mim. Deixe-me terminar com um versículo do livro de Jeremias. Livro de Jeremias, capítulo 23. Livro de Jeremias, capítulo, capítulo 9, verso 23. Capítulo 9, versículo 23. E 24. E 24. Diga-lo fuerte. Diga forte. Quero conhecer a Deus. Quero conhecer a Deus. Pastor Luciano. Pastor Luciano. Eu não conheço a Deus. Eu não conheço a Deus. Como quero Como quero conhecê-lo. Ainda não o conheço como deveria, de como deveria conhecê-lo. Depois de tantos anos, Depois de tantos anos essa, foi essa foi a convicção, nessa cadeira. Eu vou buscar a Deus como nunca antes, como nunca antes na minha vida. Mire comigo a leitura. Olha comigo a leitura. Despacito. Despacio devagar. Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas em se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Esteja de pé por um momento. Quero dar-lhe uma recomendação. Eu quero dar uma recomendação. Não é doutrina. Não é doutrina. Não é profecia. Não é profecia. É uma recomendação. É uma recomendação. Este é meu exercício pessoal. Esse é meu exercício pessoal. Cada coisa que miro, cada coisa que eu olho, cada palavra que escuto, cada palavra que eu escuto, cada situação que, enfrento, cada situação que eu enfrento, le hago a Deus, eu faço a Deus mil perguntas. Mil perguntas. Los miro a ustedes, eu olho para vocês e eu pergunto. E eu pergunto. Que hago aqui? Que faço aqui? Porque me trajiste aqui. Porque você me trouxe aqui. Quanto tempo devo estar aqui? Quanto tempo tenho que estar aqui? A quem le devo de A quem eu tenho que falar? Por que quisiste dizer Por que você quis dizer isso? Por que lo quieres fazer? Por que você quer fazer isso? Talvez não me conteste todo. Talvez não me todo. Pero con una que conteste. Mas um que eu responda. Suficiente para é suficiente para conhecê-lo. diga a pessoa que Diga a pessoa que você tem ao lado. As mil Faça perguntas. mil perguntas. Pues el Señor Jesús dijo Porque o Senhor Jesus disse que, el Espíritu Santo que o Espírito Santo nos guiaria, toda nos guiaria por toda a verdade. Pues el Jesús dijo Porque Jesus que disse que o Espírito Santo nos recordaria nos lembraria todas as coisas, todas as coisas que, nos haviam sido que havia sido dito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não te conheço. Eu não te conheço como deveria de como deveria conhecê-lo. Vamos, é a paixão de Vamos, é a paixão do seu coração. A paixão de tu coração. A paixão do seu coração. É sua persona. É sua pessoa. La maior a maior paixão de tu coração, do teu coração é, sua pessoa é a pessoa dele. Que não se alabe, que não se adore sábio, o sábio, que não se glorie o sábio na sua sabedoria, rico, nem o rico riqueza, na sua riqueza. Si Mas se alguém tem algo de que, algo de que se gloriar, que se glorie, que se glorie de conhecer-me e entender-me que eu sou Jeová Deus, que faço juízo, justiça e misericórdia, porque tais coisas são as que me dão prazer em fazer. Levante suas mãos aos céus e diga: Quero te conhecer. Vamos, fale com ele. Vamos, fale com ele. Hable com ele. Fale com ele. Hable com ele. Fale com ele. Hable com ele. Fale com ele. Hable com ele. Fale com ele. Hable com ele. Fale com ele. Habla com ele. Fale com ele. Platícame. Me fale. Lo que não me has platicado. O que você não me falou. Platícame. Fala para mim. Lo que não me havias O que você platicado. não tinha me dito antes. Háblame. Fala comigo. Lo que não puedes hablar O que você não demás. pode falar com os demais. Eu vou acreditar. Cada palavra, cada palavra que tu me, hables, que tu me digas, creer, eu vou acreditar. Porque, porque o único que eu quero é te conhecer e entender você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos que a vitória deste que a vitória deste povo que a vitória desta que a vitória dessa nação que a vitória a vitória dessa igreja esteja baseada no conhecimento de Deus que limita a obra do diabo que limita a obra do diabo em nome de Jesus oramos oramos que a vitória que a vitória de cada família de cada família e cada pessoa esteja baseada no conhecimento sobre Deus que limita a ação do diabo em nome em nome de Jesus. Amém. Amém. graças Obrigado.